पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार पहाड़िया परिवार की ओर से शशत नमन शशत नमन शशत नमन हे गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि आधुनिकता का वास्तविक अर्थ क्या है साथ ही परंपरा और उसके बीच संघर्ष के मुद्दे क्या है बहुत अच्छा सवाल आपने क्या इन दोनों के बीच कोई सेतु बनाया जा सकता है क्या अच्छा। ऐसी कोई कसौटियां हैं जिन पर हम उन्हें जांच कर कस कर या देख सकें कि कौन कितना उपयोगी है और कौन कितना त्याज बहुत सुंदर आपने पूछा है आधुनिकता का अर्थ क्या है आधुनिक शब्द को अगर हम देखें तो अधुना से आधुनिक बना है जो सांप्रतिक है वो आधुनिक है जो चल रहा है प्रवाहमान है वो आधुनिक है प्राय लोग आधुनिकता का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं फिर मेरी राय में आधुनिकता का अर्थ है काल के चेतन चिंतन से नहीं आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं है आधुनिकता का संबंध काल की चेतना से है चिंतन से आज लोग आधुनिक होते हैं उसका मतलब केवल इतना समझते हैं कि हम वर्तमान समय के अनुसार चाहे जैसे फैशन हो चाहे जैसे कल्चर हो उसको अडाप्ट कर लें ये आधुनिक होने का सही अर्थ नहीं है आधुनिक होने का मतलब अगर मुझसे पूछे तो अप टू डेट रहना ही आधुनिकता की पहचान है और अप टू डेट रहने का मतलब है हर स्थिति में अपने आप को तैयार तत्पर और पूरी तरह से समर्थ बना लेना इसलिए जब कभी भी आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण की बात आती है तो मुझे हंसी सी आती है आधुनिक वो है जो हर पल तरोताज हो अपने आप को फ्रेश करके रखे मेरे संपर्क में आज अनेक लोग हैं जो आधुनिक युग के हिसाब से जीते हैं पर अपनी मौलिक पहचान को कायम रखते हैं आधुनिकता की अंधी दौड़ में जब लोग अपनी मौलिकता को खो देते हैं तो वहीं उसका वजूद समाप्त होने लगता है आपने आगे पूछा है आधुनिकता और परंपरा के मध्य तालमेल कैसे बनाया जाए आपका भाव ये मेरी राय में आधुनिकता और परंपरा में कहीं अंतर विरोध है ही नहीं दोनों के मध्य विरोध तब आता है जब हम परंपरा के नाम पर जड़ क्रियाओं में उलझना उलझने का आग्रह कर लेते हैं और आधुनिकता के नाम पर अपनी मौलिकता को खोना शुरू कर देते हैं हम परंपरा पारंपरिक बने पर अपनी मौलिकता के साथ और आधुनिक बने अपनी मौलिकता के साथ यदि मनुष्य के साथ मौलिकता जुड़ी हो तो परंपराएं भी निभेगी और आधुनिकता भी उसके साथ जुड़ी रहेगी मैं पुरानी सभी बातों को सही नहीं मानता और आज की सब बातों को गलत नहीं मानता बहुत सारी पुरानी बातें ऐसी हैं जो आज हमारे किसी काम की नहीं और आज के दौर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरी तरह अर्थहीन हैं हमें उनकी सही समीक्षा करनी चाहिए और जो एक शब्द मैंने कहा मौलिकता की रक्षा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए ये मौलिकता एक ऐसा सेतु है जो आधुनिक और पारंपरिक हमें दोनों बना करके चलता है और हम अपने जीवन को उसके हिसाब से बखूबी आगे बढ़ा सकते हैं